Oi gente, tá começando mais um vídeo no canal. No vídeo vocês, eu vou fazer, eu vou mostrar as roupas, uns vestidos meus, como eu fiz tour pelo meu guarda-roupa, ainda deu pra mostrar os vestidos bombadões. Então agora eu vou mostrar os vestidos todos refinidos, só os diferentes que eu não vou mostrar, né?

não. Cursa mais. Vou mostrar aqui, tem uns que estão lá Nesse jeansinho aqui, ó. Ele é super lindo. É Como eu falei pra vocês, ele foi da festa Dia das Mães de 2014. Esse daqui é o de Cinderela é muito lindo. Todo rodadinho, olha, por trás. Ele é o que eu mais uso e o que eu mais gosto. Também tem esse, olha. A Lilica Repelica, que foi dos 15 anos da minha irmã que eu usei ele. Também tem esse vestidão maravilhoso. Muito lindo, foi da quadrilha. Não tem nada a ver ele com a quadrilha, mas foi ele. Tem esse, olha que lindo. Minha festa é de 8 anos. Esse pretão que é uma rasa, o vestido mais novo que eu tenho. Vou mostrar aqui atrás pra vocês. Ele, ele deixa as costas nuas. Mas ele é muito calorento, porque ele é de corante. Tem esse, ó. Não uso mais ele, porque não presta mais sim. E são muitos, eu acho. Esse daqui eu também não uso mais. Ele vem com cintinho. Mas eu não uso muito. Também tem esse, olha. Eu não usei, só usei uma vez pro carnaval de 2016. Aí tem mais outros embaixo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou pegar. Olha. Ele é assim, ele é da Licker Pilica, ele é todo rodadinho. Super chiquérrimo. Aí também tem esse aqui, não tá no cabide. Eu tava sentindo falta dele, mas aí não tem agora. Tem até bucho. Eu acho que é só isso. Né? E aqui tem mais nada mesmo. Só isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Dê um like e se inscreva no meu canal. Tchau, até o próximo vídeo.